Բարև ձեզ։ Եկեք լուծենք այս խնդիրները։ Ինչպես միջ առաջարկում եմ ինքնուրույն փորձեք, հետո նայեք վիդեոն, որպեսզի համեմատեք իմ լուծումը ձերացի հետ։ Ուրեմն առաջին հարցը ինչու՞մ է, թե մենք պետք է հասկանանք այս alert-ը երբ որ աշխատի, ինչ կերևա էկրանի վրա։ Առանց աշխատացնելու բնականաբար։ Okay, դե եկեք ուսումնասիրենք ինչ է կատարվում։ Ստեղ ուրեմն ստեղծում ենք մի հատ փոփոխական x, որի մեջ գցում ենք 7 հետո ստեղծում եք մի հատ ֆունկցիա a, որը ընդունում է ինչ-որ մի արժեք եւ վերադարձնում է x + y։ Դե x-ը, ինչպես հիշում եք, մեր scoping-ի օրենքներից, ուրեմն եթե s բլոկի մեջ չկա, բարձրանում է մի հատ վեր, հետեւաբար վերցնում է սա։ Հենց որ սա պետք է որ լինի, x-ը, որը 7 է, գումարած n ինչ y, բայց այդ y-ը ընդունում եք, չէ՞։ Այսինքն, երբ որ կանչեք a-ը, n արժեքը, որը կգա կմտնի, դա էլ կվեցնի։ Okay, դե շարունակեցինք առաջ։ Ստեղծվում է եւս մեկ ուրեմն փոփոխական, այսինքն ֆունկցիա b, որը վերցնում է z, ստեղծում է ինչ որ x իր մեջ եւ կանչում է այդ z-ին, այսինքն այդ z-ն ֆունկցիա է, որին ինքը կանչում է եւ փոխանցում է 4։ Ուրեմն ինչ է կատարվում ստեղ։ Կանչում ենք ուրեմն b i-ով, չէ՞։ Okay, b-ն դες դե ֆունկցիանը on այս ֆունկցիան է։ Այսինքն մենք այս ֆունկցիային փոխանցում ենք այս z-ի մեջ։ Եթե հիշում եք, գոյությունի closure։ Closure ինչ է նշանակում։ Closure նշանակում է, որ հերիք չի, որ a-ը այս ֆունկցիան է, ինքը նաև իր մեջ ունի հղում այս x-ի հղումը դեպի այս այս x-ի հղմանը, չէ՞։ հղ Հետևաբար այն փաստը, որ մենք այս z-ին, այսինքն այս a-ին, այս z-ին դե a-ը փոխանցում ենք, դառնում է z, չէ՞։ Այս z-ին, որ կանչում ենք, այս x-ը, որ ստեղ կա, այս x-ը կապ չունի։ Մեր ֆունկցիան ընդեղ որտեղից որ ստեղծվել է, արդեն closure ունի։ Այսինքն ինքը արդեն եւ այս ֆունկցիանը եւ այս x փոփոխականն է։ Հետևաբար, երբ որ մենք ուրեմն կանչում ենք z-ին, այսինքն այս a-ին 4-ով, 4-ը գնում է մտնում է y-ի տեղը, հետևաբար y-ը դառնում է 4, 4 գումարած 7 կլինի 11, հետևաբար սա կվերադարձնի 11, հետևաբար սա կլինի 11։ Եկեք աշխատացնենք, որ տեսնենք ճիշտ եմ, թե ոչ։ 11 Okay։ Այսինքն ես ես let x-ը ստեղ ստեղծեցի, որպեսի շփոթվեք, բայց հույսով եմ չշփոթվեցիք ու հասկանում եք, որ հետո ինչ որ այս let x-ը ստեղ կա ու այս z-ին կանչում ենք, z-ին արդեն քանի որ z-ին closure է, ինքը արդեն ունի եւ ֆունկցիան, որը սա է, եւ արդեն հղում բոլոր փոփոխականի, որ իրենց պետք է, իրեն պետք են, այսինքն այ այս հղումը արդեն այս ֆունկցիայի հետ փաթեթավորված է որպես մի closure, որը մենք օգտագործում ենք ստեղից փոխանցում ենք z, կանչում ենք իրեն եւ հետեւաբար ստանում ենք 11։ Okay, հաջորդը։ Իսկ ստեղ ինչ կվերադառնանք։ Դե եկեք հասկանանք, ուրեմն a-ը ընդունում է ինչ որ մի արժեք, եւ վերադարձնում է ինչ որ մի ֆունկցիա, որը վերադարձնում է այդ արժեքը x-ը պլյուս այն արժեքը, որը պաս կտրվի իրեն։ Այսինքն ինչ է ստացվում, եկեք ջարդեք մասերի։ A2 ինչ կվերադարձնի։ Դե սա կվերադարձնի հետ այս ֆունկցիան, չէ՞, այս ֆունկցիան։ Բայց մենք գիտենք, որ x-ը այս երկուսն է, չէ՞, այս երկուսը գնում է մտնում է ստեղ, այսինքն այս x-ը դառնում է 2։ Չէ՞։ Okay, իսկ հիմա մենք այս ֆունկցիային կանչում ենք եւ y-ի տեղը փոխանցում ենք 4, այսինքն մենք սրա արդյունքը կանչում ենք 4-ով, որ նշանակում է 4-ը կգա կմտնի ստեղ, այսինքն սա կլինի 4, այսինքն 2,4 կլինի 6, այսինքն սա կլինի 6։ Այսինքն այս ամենը պետք է որ վերադառնի 6։ Բարամ։ Շարունակեցինք առաջ։ Ստեղ ինչ է կատարվում։ Ու ու ես ինչ հավեսում։ Ուրեմն a-ը ինչ է, դե a-ը այս ֆունկցիան է, չէ՞։ Okay, that's why եթե alert անենք, մենք պետք է որ տեսնենք հենց այդ ֆունկցիան։ Okay, դա առաջին մասն է։ Իսկ եթե մենք կանչենք a-ին 2-ով, ինչ կվերադառնանք։ Դե նշանակում է a-ին կանչեցինք, այս 2-ը գնաց մտավ x-ի տեղը, եւ նա վերադարձեց այս այ այսքանը, հա։ այս որը արդեն, քանի որ closure է, հղում ունի դեպի այդ x-ը, որը այս պահին 2 է, չէ՞։ Այսինքն մենք գիտենք, որ x-ը պետքա որ լինի 2։ Նենց որ s սա կվերադառնի այս ֆունկցիան, չէ՞։ Հետո այդ s ֆունկցիան, եթե մենք կանչենք 4-ով, մեզ կվերադառնի այս ֆունկցիան։ Կնայեք, այս ֆունկցիան, որտեղ որ y-ը արդեն կցած է 4-ին ու x-ը կցած է 2-ին։ Իսկ եթե դա էլ կանչենք 9-ով, այսինքն ունենք 2 2-ով կանչեցինք ստացանք s առաջինը, 4-ով դա կանչեցինք, ստացանք s քանը, հետո դա էլ կանչեցինք 9-ով, 9-ը գնաց մտավ z-ի տեղը, հետեւաբար մենք ստանում ենք 2 գումարած 4 գումարած 9, հա, դա արդյունքը։ Հիմա տեսնենք ճիշտ է, առաջինը կվերադառնի այս ընդհանուր ֆունկցիան, Դա A-ն է, դա առաջինն էր։ Հետո A-ին երբ որ մենք կանչում ենք երկուսով այստեղ, նա մեզ կվերադառնի այսքան ֆունկցիան, որը closure է, որը նաև ունի հղում դեպի x-ը, որը այս պահին ունի 2 որպես արժեք։ Հետո, եթե մենք դրան կանչենք 4-ով, նշանակում է մենք կվերադառնանք այս ֆունկցիան, այսքանը, չէ՞։ Իսկ եթե այդ ֆունկցիային էլ մենք կանչենք 9-ով, մենք կստանանք 15, այսինքն 2 գումարած 4 գումարած 9։ Ստե մի քիչ ուսումնասիրեք, մի քիչ երկար նայեք, կարծում եմ բարձ կլինի։ Okay, շարունակեցինք։ Ամ ստեղ ինչ կա։ Ուրեմն ստեղ կա մի հատ function constructor, այսինքն ֆունկցիա, որին մենք օգտագործել ենք ստեղծելու object։ Ինչի ես տենց ենթադրեցի, որտեղ մեծատառով է սկսում։ Հիմնականում function constructor-ները մեծատառով են, չէ՞։ Ուրեմն, եթե հիշում եք, երբ որ այս function constructor-ը ես new-ով կանչեմ, օրինակ այսպես, Սա ինչ է նշանակում, որ ինքը տակից, ուրեմն իր this-ին հղում է դեպի մի հատ նոր օբյեկտ եւ հետո տակից ինքը այդ this-ին վերադառնում է։ Okay, տակից սա եւ սա լինում է առանց մեր որևէ բան անելու։ Okay, դե քանի որ մեր this-ը մի հատ նոր օբյեկտ է, մենք իրեն կարող ենք տարբեր բաներ կցենք։ Մենք կարող ենք age արժեքը կցենք, տարբեր ֆունկցիաներ։ Բայց նայեք ինչ հետաքրքիր բան ենք ստեղանում։ Այս function constructor-ի մեջ մենք ստեղծում ենք երկու հատ փոփոխական։ Այս փոփոխականները չեն կցածվում օբյեկտին, իրանք ուղակի կան։ Իրանք ուղակի ստեղծվում են այս ֆունկցիայի մեջ։ Հասանելի են այս այս արժեքները ֆունկցիայից դուրս։ Ոչ, մենք այդ օրենքը գիտենք։ Բայց իրանք հասանելի են ֆունկցիաներից։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք ունենք ֆունկցիաներ, որոնք որ կարող են աշխատեն որոշ փոփոխականների հետ, որին դրսից, այս ֆունկցիայից դրսից մենք չենք կարող փոխենք կամ կարդանք կամ որևէ բան անենք։ Օրինակ, ստեղ կա get name, չէ՞, որը վերադարձնում է այս name արժեքը, որը jack է։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է դրսից մենք անունը չենք կարող փոխենք։ Որտեվ անունը այս այս փոփոխականն է, որը դրսից մենք չենք կարող կարդանք կամ փոխենք կամ որևէ բան անենք։ Բայց ֆունկցիա կա, որը կարդում է Ինչի է այս ֆունկցիան կարողանում կարդալ, որ ինք որտեվ ինքը closure է։ Ինքը ունի հղում դեպի այս փոփոխականը, հետեւաբար ինքը ֆունկցիա է, որը նաև ունի այդ հղումը։ Հետեւաբար նա closure է, հա։ Այսինքն այս closure-ը օգտագործելով մենք կարողանում ենք այս name-ին, այս jack-ին կարդալ կամ նույնիսկ եթե եթե ուզենանք փոխենք, պետք է ֆունկցիա ավելացնենք this.setName օրինակ, որը ընդունում է ինչ-որ մի արժեք, ասենք թե stir, ու անում է name-ը թող լինի stir։ Ու եթե ուզենանք փոխենք, մենք պետք է այս ֆունկցիան կանչենք, տանք այն տեքստը, որ մենք ուզում ենք լինի նոր անունը, որպեսզի նա փոխի։ Ինչի արժի այս տիպի բան անել։ Դե պատկերացրեք, մենք չենք ուզում, որ մարդիկ անունը դարձնեն 5։ Հա։ Անունը պետք է լինի text, հետեւաբար մենք կարող ենք sense անենք, եթե if type of stir uh, stir uh, string-ը ապա միայն այդ ժամանակ մենք կփոխենք, իսկ մնացած դեպքերում չենք փոխի։ Okay? Օրինակ նա զբաներ կարող ենք անենք։ Այսինքն մենք չէ, եթե եթե կցած լիներ object-ին, հա, ինչպես որ age-ը, նշանակում է դրսից, երբ որ մենք արդեն ստեղծում ենք այս այս նոր object-ին եւ գցում ենք ինչ-որ փոփոխականի մեջ, մենք կարողանայինք անենք a.name հավասարը ինչ որ անկապ բան, զանգված, Բայց ոչ կարող անունը զարգված լինի, դա անճարամանական է։ Հետևաբար մենք քանի որ այս եթե սենց անենք, name-ը չի փոխի, որտեղ name-ը կցած չի object-ին։ Name-ը առանձին փոփոխական է ուղակի, որը closure-ի միջոցով նենց անում, որպեսզի այս ֆունկցիաները հասան հաս, ինքը հասանելի լինի այս ֆունկցիաների մարմնի մեջից։ Այսինքն մենք կարողանում ենք get name-ով, yes set name-ով խաղալ այս անունի հետ, բայց ոչ ամիջապես չենք կարող ակի ասենք get name ու ինչ որ բան անենք, okay։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք ունենք, okay, այս set name-ը մի հատ հանեմ, քանի որ մեր խնդիրի հետ կապ չուներ, սա հետ բերեմ, եւ եկեք ուրեմն ուսումնասիրենք ինչ է ստեղ կատարվում։ Ուրեմն ստեղ կստեղծենք մենք երկու հատ փոփոխական, հա, num lives, քանի կյանք ունի, եկեք ես 27 կյանքով եւ ունի անուն, Jack։ Նաեւ ունի տարիք, բայց տարիքը արդեն կցած է հենց object-ից, որ նշանակումով եթե ուզենանք կարդանք տարիքը, կարող ենք ուղղակի ասենք get age ու կստանանք։ Ունենք ֆունկցիա get name, որը մեզ կվերադառնի իր անունը, նաև ունենք get age, որը իրականում անիմաստ է, քանի որ կարող ենք ուղղակի get age-ով ստանանք, բայց դե կարող ենք get age ստանանք, նույն բանը վերադառնում, ինչու՞ չէ։ Սա որոշում է, սա կանչում ենք այն ժամանակ, երբ որ կատ, կատուն մահանում է, բայց քանի որ 7-ը կյանք ունի, ինքը պետք է 7 անգամ մահանա, որպեսզի իրականում լինի is dead true, հա? Այսինքն is dead ֆունկցիան ստուգում է, եթե num lives-ը, որը 7-ից է սկսում, դա դե ամեն անգամ մահանում է, մինուս մինուս ենք անում, այսինքն մի հատով իր քչանում է, երբ որ հասնում է 0-ին կամ իհարկե ավելի քիչ, նշանակում է վերջ, կատվի կյանքը ավարտվեց։ Հմ Okay, հիմա ինչ ենք անում ստեղ, ստեղ ստեղծում ենք ուրեմն այդ նոր կատվից եւ վերագրում ենք մի հատ փոփոխականի մեջ։ Այդ փոփոխականի միջոցով մենք կանչում ենք cat dies այդ օբյեկտի եւ կանչում ենք 1 2 3 4 եւ հետո կանչում ենք is dead։ Դե is dead-ը ստուգում է is dead-ը num lives ավելի քիչ է կանց հավասարժորին, թե ոչ։ Դե եթե 7-ից ենք սկսում ու ամեն անգամ is dead-ը cat dies-ը անում ենք -minus Եթե 4 անգամ ենք անում, նշանակում է 7-4, որը 0 չէ, հետևաբար սա կվերադարձնի false, նենց որ այս առաջինը պետքա որ վերադարձնի false, չէ՞։ Հետո բայց եթե եւս 3 անգամ անենք cat dice, cat dice, cat dice, արդեն 7 անգամ մահացավ, հետևաբար is dead-ը կվերադարձնի true։ Եթե կանչենք get name, էլի get name-ը դա ֆունկցիա է, չէ, որը արդեն ունի հղում դեպի այս name փոփոխականը, չէ, այս այդ այսինքն ինքը closure է։ Հետևաբար ինքը կվերադառնի Jack, չէ՞, get name-ը կվերադառնի name, որը Jack է։ Դա լա parse։ Եթե մենք ուրեմն տարիքը փոխենք, դե նայեք, որ տարիքը ուղղակի սովորական փոփոխական չի, ինքը հենց կցած է object-ից, հետևաբար իրեն կարելի է գրել եւ կարդալ object-ից։ Դենց որ եթե մենք անենք a.age եւ դարձնենք 99, կարդալուց ինքը կվերադառնի 99։ Հուսով եմ, այսքանը parse-ը ոչ մի բառման չկա ստեղ։ Եթե այսքանը հասկանում եք, կարծում եմ closure-ների հետ արդեն հասկանում եք ինչպես պետք է վարվել, ինչպես պետք է աշխատել, որտեղ շատ լավ է։ Եթե հարցեր ունենաք, իհարկե գրեք, ես կփորձեմ պատասխանել։ Այսքանը, շատ շնորհակալություն, կհանդիպենք շուտով։ Առաջ